Tužitelj Mandić, dobro jutro gospodine predsjedavajući, dobro jutro svima u sudnici. Ukratko, ima jedna stvar e, na koju treba skrenuti pažnju sucima jučer prije početka sudske rasprave. Optužen je tužiteljstvo dostavio e, jedan primjerak svoje najnovije knjige e, pod naslovom Očerupana Haška Čurka Kristina Dal. Ja neću tražiti eh, od tehničara da nam pokažu eh, naslovnicu te knjige zbog toga što je ona uvredljiva ali e, ja bih vas zamolio da pogledate naslovnu stranicu knjige njezine korice i da pogledate malo njezin sadržaj. Časni sude, mi smatramo da je tužitelj, da je optuženi ponovno prešao granicu objavljivanjem ove knjige. Naime, knjiga, e, njezina naslovna stranica i sadržaj su uvredljivi i mi smatramo da se radi o namjernom e, bacanju ljage na dignitet ovoga postupka i to mora prestati sada. U vezi s tim i njegovim stalnim e, izjavama optuženi se ruga Međunarodnom sudu, sudcima, tužiteljstvu, žrtvama, a ruga se i Međunarodnoj zajednici u cijelosti. Ovakav bezobrazluk mora prestati i tužiteljstvo mora poduzeti mjere da se ovakvo ponašanje jednom zauvijek zaustavi. A sad bih zamolio na trenutak da prijeđemo na poluzatvorenu sjednicu. Jana Zabakin. Tajnik, časni sude, sada smo ponovno na otvorenoj sjednici. Gospodo sudije, problematizovanje ove knjige jednostavno nije primereno vršiti u sklopu ovoga predmeta i ovoga procesa. Ako gospođa Kristina Dal smatra da je uređena, da je oklevetana, da joj je načinjeno bilo kakvo zlo, ona može da me tuži pred nadležnim sudom u Beogradu. Može krivično da me tuži, mada u Srbiji više za verbalni delikt nema kazni zatvora, dakle mogu biti kažen samo novčano, a može i da me tuži za naknadu štete, ako dokaže da joj je neka realna šteta pričinjena. Političkim metodama u toku ovoga procesa napadati ovu knjigu nema nikakvog smisla. Knjiga je objavljena krajem avgusta, početkom septembra u 10.000 primjeraka. Ova se knjiga sudski ne može zabraniti, jer je već otišla u distribuciju i skoro sva prodata. Ne može niko ići od kuće do kuće kupca knjige da bi knjigu otimao, niti se zna spisak kupaca. I veliki broj e, knjiga je besplatno podeljen. Kao što to obično radi Srpska radikalna stranka, najveći deo knjiga se besplatno podeli, a neke se prodaju po simboličnoj ceni. Dakle, što se knjige tiče, apsolutno niti postoji nadležnost ovoga suda, niti je primereno da se to pitanje pokreće u okviru ovoga postupka. Ja sam juče predao jedan primerak te knjige tužilaštvu posredstvom sekretarijata jer želim da knjigu koristim u saslušanju nekih budućih svedoka. Da li će se oni pojaviti kao svedoci optužbe ili svedoci odbrane, to tek treba da vidimo ali ja sam to lepo juče predao tužilaštvu. Mogao sam ja to predati i u septembru meseca, ali nije mi se žurilo. I dobio sam samo jedan primerak, pa mi je naknadno pristigo drugi primerak, pa sam tek onda mogao da predam. Što se tiče naslovne strane, odnosno kodice knjige, to je stvar sad umetničkog, umetničke vizije i umetničkog doživljaja. To je nekom uvredljivo, nekom je simpatično, Kad bi meni neko tako nešto uradio, ko zna kako bi ja reagovao, možda bi se naljutio, možda bi se samo nasmejao. Možda bi meni bilo simpatično. Kako se odnosi lično gospođa Kristina Dal prema toj korici, to ona treba da saopšti i da preduzme odgovarajuće mere ako smatra da je naneta šteta. Ali isključiva nadležnost je suda u Beogradu.